Va, va. Te encanta llamarnos anarcofascista, pero me importa una mierda lo que me digáis vos, perkin bohemio pacifista. Esperando las condiciones te preparas para supuestamente atacar, pero para lo único que te preparáis es para un pito de enrolar. Yo quiero balearla a esta mierda de realidad, darle guerra es encararla. Si te suena arrogante mi canto danzante, porque veo como el carrete te dejó entero mutante. Tu mima era la muestra de cómo la droga entera